Ne mulja se, nego tako se vesla. Mogu kako hoću. Mogu veslat normalno, mogu bortno, mogu unazad, mogu svakako. Jel' ovo više ako zapneš slučajno, sam ispustiš. U ovim ljetnim mjesecima, kad su najveće vrućine, najviše treba šest rib jer to je zdrava hrana. Normalno ako je i zdrave vode. Pa s obzirom da su recimo pre 15 godina Dunav je bio toliko zagađen takozvanim fefenolom nekim. Međutim, kako su u tim zapadnim razvijenim zemljama eh, uveli te razne filtere i obavezu i velike kazne, Dunav je jedna ipak od čistije rijeka. I want. dosta Da koči malo. Dobro, dobro. Da koči malo. Ne treba više. A svaki čas. Slušaj, vidiš to kakva je ta? O, pet dana mora da, da ide, ali da stane ne. Pa ima oko 500, oko 500 Roma ima u Bačkom monoštoru E, to su u stvari rumunski Romi. I koji gdje god dođu poprime takvi takve običaje i religiju. To je tako, šta, šta ne znam kako da objasnim. Ali nastupili smo se našim nacionalnim To je pogača koja, je ovaj, spravljena u, ovoj peći. U ovakvoj peći, to je zemljena peć koja se ovaj, koja se pravi od blata. Prvo se naloži ova pečica, naloži se, stavi se drvo unutra i kad se dobro razgori, ražari, onda se izvadi, to sve napolje i na, na tu zemlju, na, to se stavi, na to dno bez ičega, znači nema, nema nikakve posude, nema ništa, u, tu, u u taj pepeo se samo baci ovaj. Romi u Bačkom monastiru su e, katolici. E, zašto? Zbog toga što su и, и село е католичко село, кога, кога, шокци, bavimo se što kaže, tkanjem. Evo sa ovim lutkama. A kad smo bile, eto, i divojke, išli smo prvo na ćošak igrat. Ona tamo lutka zadnja, ona u crvene suknje. I e, tako smo se spremali. Tako smo se spremali pa na ćošku igrali. I onda kad taj ručni rad, onda kad otiđemo, mi izađemo na cure, a momci nama to paru. E sad koji momak ima divoj, divojka momka, ta tamošnjim leži na slame, ako i nema ta u čošku sidi, onda kad dođu momci onda ju kljuku slame i onda i plakali smo, bilo je svakako. Oni onda ti na kljuku slame po suknju, ne znaš šta ćeš slame, a ona grebe, a mi nemamo ni gaće. <laughs> pa smo bili, taki su bile običaji. Da radimo ljudi, da budemo kao ljudi. Ali džabe šta si ti kad ti voliš sebe, a ja meni ne. Jer to smo drugovi, kakvi smo drugovi? 군대를 주인 달라난다 고독자야 혼나 혼나 거기서 건동 내내 군대를 때 군대를 들고 싶어도 유튜브들 너야 자세 차도 장난 차이들 주인 달라난다 고독자야 혼나 혼나 거기서 건동